Dzień dobry, jestem Leniem Abrahamsonem, mieszkam w Dublinie, e, e, jestem Irlandczykiem kuchni, jestem w kuchni, um, okej, okay. um, <clears throat> umiem mówić po polsku, bo um, moja żona jest Polką, um, Monika, um, i um, z Krakowa. Um, I mamy dwójkę dzieci, Max i Nel. I oni e, mówią po polsku cały czas e, z Moniką. <clears throat> uczyłem się polskiego na bajkach <laughs> moich dzieci i piosenkach. Um, e, myję zęby, bo wiem dobrze o tym. Um, Miś pluszowy śpiewa. Tak. Um, Jestem reżyserem e, filmu Frank, e, w którym występują um, Michael Fassbender i um, Donald Gleason i e, Scoot McNary i Maggie Gyllenhaal. Film e, jest film Anglii um, i American. Jestem bardzo dumny, że mój film będzie grany w Polsce. E, nie tylko dlatego, że mam osobiste więzi z Polską, ale też bo e, cenię polskie e, kino. Frank to komedia o muzyce, przyjaźni i potrzebie przynależenia. O chęci bycia kimś innym i akceptacji, kim się jest. Ale przede wszystkim to film o kolesiu w, w wielkiej, sztucznej głowie. Um, mam nadzieję, że, że Wam się podoba. E, dziękuję i e, do widzenia. Pa. Mm.